dibawakan kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. فإن الصانع سبحانه وتعالى لم يأذن لك بشهود العيب في شيء من صنعته إلا شؤون نفسك فيما تسيء من المعاملة فيما بينك وبينه Ya, ini yang dimaksudkan adalah janganlah kamu menjadi orang yang suka mengaibkan disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan Maha Agung tidak menjadikan makhluknya itu untuk didedahkan aibnya, untuk didedahkan kekurangannya. Allah cipta makhluk apapun makhluk itu bukan hak kita mengaibkan makhluk. yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita mencari aib kita sendiri dalam muamalah kita dengan Allah. Orang yang banyak melihat ke kepada kekurangan dirinya akan kurang melihat kekurangan orang lain. Karena dia ada disibukkan dengan melihat kekurangan diri, tak ada masa nak pikir kekurangan pada orang lain. Orang yang dia menyibukkan diri untuk mencari kekurangannya akan memahami kekurangan orang lain. Menyibukkan diri dengan kekurangan diri sendiri lebih kepada usaha untuk memperbaiki diri berbandingkan dengan sibuk dengan orang aib orang lain sehingga terfikir namanya menyibukkan orang sementara dirinya perlu untuk diperbaiki. Oleh hada dikatakan oleh seorang bernama Imam Abu Hatim ibn Hibban Al-wajib al aqil luzum salamati bitarkit tajassus an uyubin nas. Orang yang berakal itu adalah orang yang dia meninggalkan mencari-cari aib orang lain. Ma'al istighal bi islahi uyubi nafsih. Hanya sibuk untuk memperbaiki kekurangan dan aib pada dirinya sendiri. فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يدعب قلبه Orang yang dia sibuk memperbaiki aibnya sendiri daripada menyibukkan melihat aib orang lain maka dia telah menjadikan badannya rehat dan hatinya tidak tidak letih, tidak penat Karena orang kalau dia mencari-cari aib orang dipikir dia stress, apa tension dia stress, you ya, know, digeram dengan orang hatinya penat, pikirannya penat, badannya pun penat. Wa enna fa kullama ittala ala ala aibi nafsihi hana alaihi ma yara mithlahu min akhi. Setiap kali dia melihat aib pada dirinya sendiri, maka akan nampak ringan kalau melihat aib yang sama ada pada orang lain nampak seseorang ini uh, sedikit banyak kita pun ada malas contohnya. Bila nampak orang lain malas, ai eh, samalah. Kadang-kadang kita pun tersilap kata. Bila ada orang lain tersilap kata, eh, samalah. Dia akan memahami keadaan orang. Apa sebab? Dia faham dirinya. Wa inna man ishtaghala bi uyubin nasi an uyubi nafsihi amiya qalbuhu. Orang yang sibuk dengan aib orang berbandingkan dengan aibnya sendiri, hatinya akan menjadi buta. La ilaha illallah wa ta'iba badan badannya akan menjadi letih wa ta'adzara alaihi tarku'u bi nafsihi dan dia akan mencari-cari alasan untuk dirinya tak salah dan tak punya aib walaupun sekujur badan aib dia akan cari dalil macam mana supaya tak aib pasal apa sibuk dengan aib orang